Что вот это брекча, или как это назвать? Конгломерат какой-нибудь, нет? Шум брекча, да. Чем отличается брекча Как у нас Размер зерна. Да, ну, брекча покрупнее. Мы загружаем сейчас пактиты. Это образцы с месторождения скальные. Э, потенциально не содержит микрокристаллы алмазов импактного происхождения. Загружаем все это в камеру. Угу. загрузили. А. Теперь будем долбать. Давайте посмотрим, что у нас там есть уже, уже что-то дробанулось, так как это импактиты, там наверняка много тонкодисперсных частиц, и, в принципе, при электроимпульсе они как бы вскрываются и всплывают. Что-то там уже, что-то дробанулось. Сейчас покажу. Вот мелочевка пошла. То есть эффект работает. Давайте попробуем тогда сделать 100 импульсов. Поехали. Давай ты с этого, а я с 80. у нас сетовой продукт, то есть плюс один. Мы используем щелевое сито. То есть понимаете, что частица может пройти по длинной оси и по короткой оси. И, в принципе, частицы крупнее 1 мм тоже могут попадать под сетовой класс. Ну, смотри, сколько мы соточку сделали, уже вот материал раздробился. Не было же таких частей, mm -hmm. да? То есть надо просто посмотреть, с чем ассоциируют алмазы в импактитах, и попытаться найти эти ассоциации здесь. То есть, если мы не, даже не скроем микроалмазы, хотя бы найти эти ассоциации э, минералов и уже работать с ними. Это пистолеты можно смыть. Это при том, что не я сам нажимал. Ну, ага, вот, вижу, вижу. Что-то уже вскрылась. Ну, как бы мой еще. Вот сюда. Вот. Да что за... Вот реально, вот я чуть-чуть жму, и вот он сам. работает. Но ну, Чего? сероводород, значит, есть сульфиды. Ну, само собой. Семечки тут он. А. Если серые вода. Так. Ну так, после 50 разрядов, что у нас получилось? Да, разрядов 50, не больше. Угу. Ну, основная масса материала осталась все еще. Мы провели примерно 100 разрядов на различных режимах электроимпульса. И, собственно, смотрим, что у нас здесь получилось. Все еще остались крупные куски. Это самые крупные, которые были. Изначально, то есть на них эффект не, про... не оказал воздействия. Так, теперь посмотрим мелкие. О, частицы очень легко раскалываются руками, и, как мы видим, граница разделения отчетливая, по двум минеральным фазам, темной и светлой. Есть небольшие артефакты, но в целом скол... Ну, это третья фаза какая-то. Да, это, скорее всего, третья фаза какая-то. Что-то все в расфокусе. Еще раз. Смотрите, какой идеальный контакт. Так, периодически проверяем суммарно после тысячи импульсов у нас э, произошло следующее. Смотрим, что осталось как оно выглядит. Слушай, осталось очень мало материала, еще вот столько. Угу. При желании можно издробить вообще все. Сколько исходная масса пробы была? А, полтора килограмма почти, килограмм 400. Тысяча Крошится тысяч. руками, смотри, как выкрашилось. Угу. Вау. То есть вот она была. И раскрошивает четко по кристаллам. По границам? По границам кристаллов, по граням. Да целый пазл. Найди как, найди как было.